<laughs> Jezus heeft fiets in zijn zak. <laughs> Wat is dat voor mens? Goedemorgen, daar zijn we weer. Het Zondagochtend, om een uurtje of acht. Eh, jetlag is het nog niet, dat zal later wel komen. We gaan nu eh, op pad met de die van ons Airbnb eh, om ontbijt te halen ergens hier in de buurt. Daarna gaan we naar Liberty Island. Dit is Ellis Island. Tussen 1892 en 1954 kwamen hier 12 miljoen emigranten aan. Ze moesten zich hier registreren en ze werden medisch gecontroleerd. 2% heeft het niet gered. Die moesten rechtsomkeerd maken. We zijn hier bij het Vrijheidsbeeld dat in 1886 onthuld is. Het was een geschenk van de Fransen ter gelegenheid van 100 jaar Verenigde Staten. Eigenlijk was het bedoeld als vuurtoren voor de noordelijke kant van het Suezkanaal, maar de Egyptenaren hadden geen geld en dus hebben ze het cadeau gedaan aan Amerika. Op naar de boot en dan uh, richting Manhattan. anders eten dan bij New York pizza. Ik krijg hem niet terug. Je moet, je moet hier snel gaan. <laughs> Ik dacht aan Thailand. Always hold children by the hand.